ઓલો હજી નું આવ્યો આ વાસણું નું વાસી તો વેચી ભાઈ આવા દે આવા દે એને તો આખરે ટીપી નાખું કેટલું મોડું કરે વાલે જોઈ અમને તમે આવી જાય છીએ એ આવી જાય પણ આવાનો કોઈ દી હવે બધી વાર નો હોય દૂધ ના કરક ભરતા વાર ને એટલે તું તો મને ભૂઈ ભેગો કરી ભૂઈ ભેગો આ બપોર જેડું આ વાસી કરો મને દૂધ પાછું થયું હોય નક્કી મારા પગાર વધારો કામ પાણી ભાવ ને હાલ થયો કેમ હાલો ને હાલો હાલો તારે કેમ શાંતિ અરે આ કોણ ખબર જ નથી આવા નવા શું આ શું કરે આ તને આમ તો કર્યું આમ ભોખું કરવાનું હોય આવવાનો ભાઈ જાવ કામ કરો ઘણા વર્ષથી મારા ઘી આવ્યો આપણે ક્યાં જૂનાગઢ દુવાડ કા બાજુ ફરવા એટલે જાવું છે એટલે જાયો છો ભલા એ મેં તો આવે ને તો હાલા જઈ બી ભાઈ અરે જવાનું જોય તમ તારે હાલ અરે દાદા ઓલા માં ઠેલા પેક કરતો અમાર બે જઈ જાવું ફરવા મને મારે હો ને એનો કઈ પલાન કરું હા એ મને જવા દે મેં એવી વાત મેં સાંભળી ને કે તમે કે ભૂંગ્યા બેસો છો કોને કીધું મેં ગામમાં વાતી સાંભળી એટલે પણ કોઈ નહીં કહું હું હા વાડીનું કામ કરું છું બુંગિયા વેઠવા વાળો લાગુ પણ કોઈ નહીં કહું આમ તો પૈસા જોઈએ એટલા હું તો એટલા પૈસા મારે પૈસા નું કરવા યા જોઈએ એટલા તને પૈસા દઉં કોઈ નહીં કહું મારે હું તારા પૈસા ને કરવા યાર વાડીનું કામ કરવું તને બુંગિયા દેખાય યાર કોઈ નહીં કહું મારીમાં તું મને હું આમ તો કોઈ નહીં કહું તાર ઘર આમ કોઈ નહીં કહું પછી કોને બીજું તારે કોઈ નહીં પાકું પાકું થપ્પા થયો હા થપ્પા બુંગિયા દે ત્યાં મારે એક બેન છે ને હા લાવીને હવે ટોટલ મફત નું આવે આમ દેવા પડે હારે હાલ હે ઉભો રે મળી જાય મળી જાય ને હા મળી જાય આને કોઈ નો કો કોઈ નો કો પાકું ને પાકું કામ થઈ ગયું અંદર હંતાડીને કોઈ નો ચેકિંગ બહુ હાલે હો કોઈ નો કો હા ધીરે ધીરે હા ગઈ આવતો નહીં અમે તમે આનું ઉપજ ન કરતા મારતા વધારે પગે લાગજો હો ને હા તું પાછો હેલું કામ કરજે ઓ હો હો ને ઓ હો કાલે પાછો આવી આવજો ઓ હો કામ સીન દેવા ને કઈ કામ સીન દે આલે માં આય એ દૂર કે આ હા હા તમે દૂર કે આલા જાય બેઠા બેઠા હું થાય હા હા અરે ઉતાવળ રખાય કાંઈ હાલો હવે ધીમો ધીમો ભલા માણસ એટલે ઓલા લપ શું લપ કરવાની હોય કોઈ દી કરવા મારે એકલું રામ શું હે આગળ શેકીન હે એલા ભલા ભાઈ એવા શેકીન કરતા જ હોય હાલ હાલ ભાઈ હાલ હા એવા કઈ પાછું પડાય એવા તો હે ને આ રોડ માંથી એવો શેકીન હા બીવાય નહીં આપણે રાત્રે કરો આપણે શું બી કોઈ હાલો હલદાર ધ્યાન કોઈ નીકળે નહીં હું ઘડીક વાર આરામ કરું છું કાંઈ વાંધો નહીં સાહેબ ધ્યાન રાખજો કોઈ આમ જવું ન જોઈએ આમથી માણસ આમ ન જવું જોઈએ તમારે ધ્યાન રાખવાની ખાસ કરીને હું અહીંયા આરામ કરું છું થોડીક વાર સટકવા જ નથી સાહેબ તો વાંધો ન લ્યો ધ્યાન રાખજો ટેન્શન શું લ્યો સાહેબ એક ધોઈડો આવે છે હે આય આય સાહેબ સાહેબ શું હે બોલ બે બાપુલિયા જાત્રા જાય છે હા હર કામ તો ચેક કરજો શું છે હે એ ખબર ને ભાઈ તમને હર કામ ચેક કરજો એ બધા છે ને હા ખોટા માણા કે ડાઉન પીડ્યો હા મને ડાઉન પીડ્યો એટલે તમને કહું છું હો હા કાઈ વાંધો નામ નો આવે હા કઈ વાંધો નીકળ ચેક કરી લઈશ નીકળ બાવા નામ હાલ્યા આવે છે ખાસ નજર રાખજો એવા ને એવા નો હોય સાચો માણા હશે કઈક આપણને ન ખબર પડતી આપણે જવા ચેક કરાવ ચેક કરાવી ના જવા નહીં દેવાના હવલદાર ખાસ ડ્યુટી કરો હા સાહેબ બોલા હાલે આવી ડોહા નહીં ભલે આવતા હોય જોઈ લઈ હાલો આપડે દર્શન કરવાના છે લ્યો હા હાસો ને તને હા અને લ્યો ત્યાં સાહેબ નો છે ત્યાં ચેકિંગ ચાલુ છે હું ચેકિંગ હોય ચેકિંગ કરવું પડે ને થોડું થોડું અમને ડાઉન છે કાંઈક હા સાહેબ એ ઠેલા ઉતારો ઠેલા ઉતારો ઠેલા કાઢો બે હાલો હવલદાર ચેક કરો ઠેલા સાહેબ આ ચાલતો છત્રી પકડાવવાની હવલદાર મને ઉભો થવા દો આ શું છે સાહેબ એ તો પાણી છે પીવાનું સાહેબ અરે આ તો દેશી પાટલી બોટલી છે આ દેશી બોટલી છે સાહેબ લીધું માર ખાવા મેં નથી લીધું ક્યાંથી લાયા તમે ક્યાંથી લાયા તમે જાત્રાએ જવાના ખોટા બાના આપો છો આ ક્યાંથી લાયો બે હે આ આ જો આમાં શું છે આ દાબમાં ચાલુ જ કરો આમ આ ક્યાંથી લાયા તમે આવું દીધું હે હે હે Ha ha ha!